学習武道具店の動画うちが弱いもっと強く打てそんなんで一本なるかああまたうちが弱いって怒られちゃったいつも怒られるからもうなんかつまんなくなってきたなお悩みかねそその声は切り返し仙人切り返し仙人助けてください いつもうちが弱いって先生に怒られるんですうちが弱いってどのぐらい弱いんだちょっとわしを売ってみろめめっちゃ効くやん仕方ないねうちをもっともっと強くする秘密はねああなたは伝説の切り返し仙人ブラック皆さんこんにちは切り返し仙人の双子の弟 切り返し仙人ブラックですまたなんか怪しいおじさん現れたなみんなうちが弱いっていうのは腕だけの力で振ってるからなんだえ腕の力で竹刀を強く振るんじゃないんですかそれも大事なんだけどねもっと大事なことがあってそれは体全体を使って強く打つってことなんだ腕の力だけで打つっていうのはどうしたって弱くなる それは例えばサッカーの時にサッカー選手が足だけの力で打ってもボールって飛ばないじゃない体全体を使ってボールを強く蹴るよね野球選手でも同じなんだ腕だけ振ってボールを打ったってそれはホームランなんて打てない腰を回して体全体で打つから強くボールを飛ばすことができるんだ剣道だって同じなんだよ強い打ちを練習するために一番必要なのは 大きい弁打ちなんだいや違うんです切り返し千人ブラックちょっと聞いてくださいみんな先生はね僕たちに大きいうちをやれやれって言うんだけど僕たちがやりたいのは大きいうちじゃなくて小さくて強いうちなんですなのになんで大きいうちばっかりやらないといけないんですかいい質問だねさっき私が言ったことを覚えてるかい大きく打つ時でも小さく打つ時でもポイントは 腕だけの力じゃなくて全身の力を使うってことなんだ全身を使った打ちをするっていうことは正しい体重移動ができるんだ正しい体重移動ができると力強い踏み込みができるようになるんだそれを練習するのは大きい打ちを練習するのが一番なんだおっとそろそろ行かなきゃヨガの時間だじゃあね こんにちは、百秋ブログでぬがです。やってますかお今日は、うちを強くするビデオの2本目、練習編についてお話しします。1本目のビデオを見てない人は、そっち先に見てね、そっち先に見て、なんでうちが弱くなっちゃうのかなって分かってからこっち来てください。今日このビデオを見るだけで、うちを実際に強くしていく練習方法が分かるようになります。今日もできるだけ分かりやすく説明するので、ぜひ聞いてください。 手で打つな足で打てこれって一体何強く打つためには竹刀をね強く振り下げするんじゃありません昔から手で打つな足で打てって言われてる剣道の教えがあるんですけどポイントは腕の力だけで打つんじゃなくて体全体を使って打つ時の体重移動も使って打つから強く打てるんです強く打つためには 強い踏み込み足が必要ですこれは聞いたことあるよねでもうちの弱い人っていうのはね体が前に突っかかるようになって右足をちょこんと出してるだけこれだと要するにね体重の移動ができてないんですよね腕の力だけでいつまでたっても打ってるから うちが弱いままなんです。とね、それでこう思うんですよ。俺は腕の力が足りないんだ。もっと重たい木刀を持って練習しよう。じゃなくて、うちが強い人っていうのは体重の移動がうまいんです。体全体を使ってる。左足にパワーを貯めて、体ごと右足をぐっとこう送り出してるんです。だから、体重移動が分かってない人にね、 まだうちが弱い時にただ単純に踏み込み強くしろ強くしろって言われてもねできないからそんなことやってると右足だけ強く踏み込むとかやってるとねかかと痛めるよその前に正しい体重移動を練習しないといけないんですそこで正しい体重移動を身につけるために一番いいのはワンランク上の送り足の練習をすることなんですステップ1としては 右足だけただねこうやって出してやってる送り足じゃなくて左足にパワーをためて左足で体ごと前に押し出すような気持ちで送り足の練習送り足の練習そこでまずは正しい体重移動を身につけますそしてステップ2はそのままの左足を意識した正しい体重移動これを送り足から次は踏み込み足にしていくそうすると腕だけじゃなくて 体重移動ができた上で体ごと持っていくような面打ちに少しずつ近づいていきます正しい送り足の練習方法についてはまた別のビデオがあるのでよかったら見てくださいまずはただ打つだけじゃなくて体重移動があるんだってことを覚えてください次は先生がびっくりするぐらい市内がお尻についちゃうぐらいいつもより大きな 素振りをしましょうっていう話ですね指導によってはもちろんこの上段のところで振りかぶりを止める素振りもあると思うんですけども今みんながね今やりたいのは目的が打ちを強くすることですよね強くすることだったら僕は大きく限界までできるだけ振りかぶった方が絶対にいいと思いますその方が肩を使えるようになるからなんですほら今までは腕の力だけで竹刀を振っていたのが 今度は腕と肩が使えるようになりました使える筋肉が1つ増えたこれでまた打ちが強くなりますよ1つだけ注意点があって振りかぶった時に竹刀の持ち方が崩れないように絶対これはダメ竹刀の持ち方が崩れるんだったら大きく振りかぶらなくていいです正しい握り方のままできるだけ大きく振りかぶれるそれでお尻につくなら最高ですって話ですよね それで次はちょっと難しいんだけど振り下ろした瞬間に強く打つためには両手の小指薬指で竹刀を締めるような動きをしますとにかく右手とまあ肩とかはねこういうこういったところはもう力抜いといて打つ瞬間に両手の小指と差し指で竹刀を締めますそうすると剣先が走るというか剣先から竹刀が落ちてくるような振りができるようになりますこの最後の2本指の締め これで内が強くなってさえが出ますその時に大事なイメージが面を打つ面のところじゃなくて顎まで切る顎まで切るイメージです打つ瞬間に小指薬指を締める時にいつもの面の位置よりも瞬間的に切り下げる切り下げるイメージでここをキュッと締めると内が強くなります竹刀の先が走って内が強くなります 反対に最後の2本の指の締めがないと竹刀が立ってしまうこうやって立ってしまうそしてドラえもんの手になっちゃうんですそして小指薬指で竹刀を締めるためには正しく竹刀を握ってないとできないんだよね小指と薬指で竹刀を最後締めれないと強く打てないんですだから話戻って竹刀の握りが結局一番大事って話だよね最後に 強く振り下ろしたいなら腕の筋肉の下側を使うってことなんです右手が強くてこうやって差し面ばっかやってる子っていうのは腕の筋肉の上半分を使ってです上半分を使ってバーンバーンって放り込んでるんですよねじゃなくて強く振り下ろしたいなら腕の筋肉の下半分こっちも下半分下半分を使って竹刀を振り下ろしますそうすると最後の小指薬指の竹刀の締めも この辺使ってこの辺使ってこの辺使ってこの辺の使って最後キュッと締めるから打ちが小さくても強くできるようになるんです強く打ちたいなら腕の下半分下半分の筋肉を使って竹刀を振りましょう以上が2本目のビデオの打ちを強くする練習方法になります今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできるでしょう